Hm? Op wie moeten we wachten? Wim Knol. Hoe heet hij? Ja. Wim. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ga vandaag samen met Wim eh, de wijk in. En eh, we zullen tevens een, eh, een volgdienst doen op Facebook. Dus ik ga nu even naar het bureau, even omkleden, even inlezen, auto regelen. En dan gaan we zo de wijk in. Omgekleed en wel. Pet op. Het is mooi weer. Ik ga zo even Wim opzoeken. Die is inmiddels al buiten. Dan gaan we de Facebook volgdienst eh, verder opstarten. We gaan nu even naar de briefing eh, van de vroege dienst naar de late dienst. En dan hebben we de bijzonderheden horen. En dan gaan we zo op pad. Nou, nu heeft het plaats bij de kruising aan de koppeldreef. Heeft het fotootje gemaakt voor een eh, intern eh, onderzoekje. We zijn aan het kijken of daar eh, ja, wat veranderd moet worden. In principe hebben de voertuigen daar voorrang. Alleen heel veel voertuigen stoppen voor de fietsers. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dit, ja, de doorstroming komt daar niet te goed van. En ontstaan ook wel hoop gevaarlijke situaties. Automobilisten toch plotseling remmen terwijl ze gewoon door moeten rijden. Eh, net bij een lichte aanrijding tussen een scootmobiel en een auto, bij een eh, zebrapadovergang. beide partijen hebben een iets ander verhaal, maar het lijkt erop dat er verder geen opzet of schuld is. Dus eh, ja, een ongevalletje zullen we zeggen. Dus even geholpen formulier in te vullen en dan is dan de verzekering hoe dat verder uitgekeerd wordt. Dan gaan wij weer verder naar de volgende. Ja, daar is hij dan hoor, Wim. uiteindelijk opgestapt. Dus we gaan nu zo de wijk in. Kijken wat we om tegenkomen. Net een klein ongevalletje gehad. En de rest is net Wim wat wijkzaakjes gedaan. Hebben we zin in? Ja, het is mooi weer. De laatste dag en dan eh, heb ik even een vakantie. Kijk, dat is goed door. Ja, goede ja. berichten. Let's go. Zo, we zijn lekker rustig buiten. We gaan eerst even richting eh, het appje om de doos ijs te halen. Ik weet niet of jullie deze nog kunnen herinneren. Die we vorige week gehad als Wim en ik hadden als bekeuring. Dus ja, die gaan we even innen. Oftewel vijf ijsjes moeten brengen. Wat voor ijsjes gaan we halen, Wim? Knette ijsjes. een beeldreis uit Albert op zoek naar het ijs. Helemaal achterin. Wat gaat het worden, Wim? Hebben ze gevonden, ijsjes. Acht stuks. Acht stuks, moet genoeg zijn. Nou, en nog drie over. Je had dat, je had dat bommetje? Ja. Nou, we gaan geen nog gaan. Ja, nou ja. Vijf ijsjes. Dan weer. je doen we dat toch? Ja. Dan doen zit ze niet gewoon op school, eh, Wim? Half vijf zo? Hoort wie klopt daar kinderen. dat is dat te vroeg, hè? Ja, hier zijn ze Kijk. Ja. Hallo. Hallo. Jij zit nog steeds op het ijsje te wachten. oké oh, netjes. Ah, netjes. Kijk, steeds meer. was <laughs> voor die ondernieuw? of Is dat heel... Eh, nee, het is wel eh, aardig rekbaar, uh, zo wat te zeggen. Tadaa. Mooi, hè? Zeker. Dankjewel. Zit hij goed? Ja. En hier afhalen. <laughs> Ben jij ook? Ja. Jezus, kun je het horen? <laughs> nou, Wim zoekt ook wat uit. Eh. Hé hey, Wim. Zijn je gewoon in de vlog? Moet je dat even op school laten zien? Ja. Wie is nou de leukste? Wim toch? of ik? En wie zijn jullie twee? Eh, Wim Knol en... Ja. Goed. Allebei? Ja. En dan gaan we weer. Nou, samen met Wim even bij een woning die eh, half leeg staat. Er wat klachten over zijn van de onderhoud in de tuin. Maar de eigenaar is er kennelijk wel op aangesproken, maar eh, ja, er gebeurt nog weinig aan. De jungle, Wim. Goede, stad van Nederland, hier. Ze hebben een voertuig gecontroleerd dat eh, door de gesloten verklaring reed tot de Madridweg in het centrum hier van meer buiten. Dat is eh, ja, niet meer toegankelijk sinds de tijd bestuurder kwam in ieder geval niet vandaan. Hij was een beetje verdwaald, dus we hebben nu even bij een waarschuwing een goed gesprek gelaten. En dan eh, ja, voor de volgende keer. Even toezicht in het centrum. Ah, we hebben een alcoholverbod hier in het centrum. En dat eh, loopt eigenlijk een beetje tot hier aan de grens eh, aan de Oslo-straat. En hier vaak wordt dan ineens toch weer gehangen en alcohol gedronken. Nou, het is nu vrij rustig, niemand gezien. Dus de valt uh, kennelijk wel mee. Ja, het is wel mooi weer. Gaan we verder. Er komt juist een melding binnen dat er een aantal jonge lui eh, met steen aan het gooien zijn naar de bussen. Dus ik pak even een stukje busbaan richting de Eilandenbuurt en uh, is die andere? Even kijken wat we gaan uh, aantreffen. Dit Amsterdam. Zo is dat gevonden? Nee. Paulina heeft dan. Champions die melding gehad van die jongens die aan het stenen aan het gooien waren. In van drie eh, jongetjes aan kunnen, of aangetroffen. De busje die kwam later even terug. Die zei ja, dat is het groepje dat inderdaad de stenen had gegooid. Nou, we kunnen niet exact bewijzen wie nou de steen heeft gegooid die tegen de bus aangekomen is. Er zit een klein beetje schade op, wat krasschade. Nou, connectie laat het daar wel verder bij. Wij zijn met die heren allemaal eh, naar de ouders gegaan. En dat is eigenlijk wel grappig om te zien hoe eh, eigenlijk per ouders de anders reageren. Twee ouders die zijn er wel redelijk politie-minded, om het zo maar even te noemen. En die nou, geef je inderdaad zo'n eh, straf, om het zo maar te zeggen. een audit eh, die eh, vond het eigenlijk belachelijk dat de politie het allemaal deed. En die wilde niks hebben en die wilde eigenlijk ook nergens aan meewerken. Ja, dus zou het eigenlijk ook wel een beetje op voor ons. Wat hebben we net gehad, Wim? Antilliaanse koekjes. Dat is lekker? leuk. Kijk, het is weer het voordeel van politiewerk, hè? Ik gewoon even een voorbijganger die wilde vragen of we koekjes wilden. Speciaal gebakken voor ons. Dat is echt leuk. Smullen maar. Nou, we zijn nu weer eh, terug op bureau. We zijn nog even bij een woning gespeeld om een gesprek te gaan met een eh, familie. Iets eerder op de avond was eh, ja, iemand uit de familie aangehouden door de collega's. bij die aanhouding is een van de collega's gewond geraakt aan zijn hand. Ehm, die kwam daar te plaatsen in verband ook een ruzie in de familie. en daarbij trok ze op een gegeven moment een mes. En de collega's probeerden dat te bemiddelen, of hè, dat mes af te pakken in ieder geval. En daarmee raakte ze gewond in één arm. En toen is die eh, persoon meegaan naar het bureau. Die zit nu vast, collega's zijn nu nog in het ziekenhuis. Er wordt kennelijk gehecht aan één hand. Eh, we zijn even in overleg met justitie wat er verder gaat gebeuren. Eh, want kennelijk is mevrouw ook psychisch niet helemaal in orde. Ze zal ook even een arts te plaats komen om te beoordelen hoe of wat. Wat ben je doen, Wim? Tikken. Een tikken? Ja. Hoort er ook bij helaas, hè? Gaan we zo weer naar buiten? Ja, we moeten zo even naar Ja. Ik kreeg net een eh, melding dat een collega achter een auto aan zat, die niet wilde stoppen. Inmiddels zijn we meerdere eenheden aan zoeken, maar we kregen geen eh, verbinding meer met die collega. Ehm, ja, het is wel even spannend. De meldkamer krijg ik niet te pakken en de telefoon is niet op. We zijn nu met een aantal eenheden nu eh, het gebied aan het zoeken. Uiteindelijk aangetroffen samen met een collega erbij. Wat bleek nou, zijn portal was leeg. Of had geen eh, bereik meer was eigenlijk. In ieder geval eh, de controle gedaan het voertuig bleek in orde te zijn. gelukkig eh, ja, was het alleen maar een loze alarm in dit geval. Maar ze hadden het wel even, zeker vanuit de meldkamer, je geen contact moet krijgen met een collega. Ja, dan gaan alle collega's zo snel mogelijk zoeken en dan kan de straat ineens snel blauw of tegenwoordig zeggen geel staan. Nou, het zit er weer op voor vandaag. Wim is al eh, iets eerder naar huis gegaan, dus we we eerder begonnen. Het was eh, nou, misschien niet een hele spectaculaire dienst, maar wel wel een beetje een beeld kunnen geven van wat we allemaal eh, doen. Vandaag wat wijkgerichte meldingen gedaan, samen met de wijkagent uiteraard. Maar ja, ik hoop dat jullie het weer leuk gevonden hebben. Een mooi beeld kunnen krijgen van het politiewerk. In ieder geval bedankt weer voor het kijken en tot de volgende.